दोस्तों दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं कमेंट्स एक प्रोग्राम में कमेंट्स का क्या फंक्शन होता है उसको सीखने जा रहे हैं तो दोस्तों आप बोल एंड सी को खोलें और खोलने के बाद कोई भी अपना पुराना प्रोग्राम जो आपने बनाया हो प्रैक्टिस के लिए वैसे तो आप उसको खोल लें तो दोस्तों कमेंट्स देने के लिए आपको क्या करना है डबल बैक स्लैश देना है और यहाँ पे वो कमेंट लिखना है जो आप लिखना चाहते हैं this is to show comments ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये कमेंट्स अब हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं फाइल कंपाइल कराते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कोई एरर नहीं है तो अब इसके बाद हम इसको रन करवाते हैं तो रन करवाते हैं तो तब भी देखो दोस्तों वो जो लाइन थी वो लिखी नहीं आ रही अगर आप नोट करें तो तो इसका क्या मतलब होता है कि जो कंपाइलर होता है जब वो इस बैक डबल बैक स्लैश में आता है तो दोस्तों वो इस लाइन को पढ़ता ही नहीं वो उससे जंप करके नेक्स्ट लाइन में आ जाता है आप ये समझ सकते हैं वो इसको ये जो है डबल स्लैश को हाइड कर देता है तो दोस्तों कमेंट्स होते हैं जैसे आप सपोज कोई आपने प्रोग्राम बनाया उसके बाद आप बिजी हो दो महीने बाद आप उस प्रोग्राम को दोबारा खोलते हो तो आपको याद करने के लिए वो कमेंट्स भी करते हैं हम यहाँ पर भी दे सकते हैं दिस इज एक program to teach online friends ठीक है दोस्तों अब इसको हम फिर से कंपाइल करा के देखते हैं तो देखिए दोस्तों कोई एरर नहीं हम इसको रन करवाते हैं तो इसमें भी ये प्रिंट नहीं होगा तो दोस्तों जो कमेंट्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं एक तो ये वाले कमेंट्स जो अभी आपने हमने दिए दूसरे कमेंट्स होते दोस्तों होते हैं जो हम एक से ज्यादा लाइन में दे सकते हैं सपोज हम चाहते हैं कि इसमें और ज्यादा लिखा जाए तो हम suppose will be a programmer so तो दोस्तों अब इस कमेंट को देने के लिए दो चीज़ हो सकती है या तो हम यहाँ पे backslash double backslash डालें या फिर आसान तरीका है इसको डिलीट करके यहाँ पे स्टार लगा के इस पे स्टार लगा के दोस्तों बैक स्लैश तो ये बहुत आसान तरीका है देखिए दोस्तों इसको हम कंपाइल करते हैं तो जब कंपाइल करते हैं तो इसमें कोई एरर नहीं है अब इसको रन करते हैं तो रन करते हैं तो एग्जीक्यूट हो गया इसमें लिखा नहीं आ रहा तो दोस्तों ये होता है कमेंट का मतलब अगर अगर सपोज मैं इसको रिमूव कर दूंगा और इसको एग्जीक्यूट करके देखूँ तो दोस्तों ये एरर देगा देखा दोस्तों ये जो एरर दे रहा है ये दे रहा है तीसरी रो और फोर्थ कॉलम पे एरर दे रहा है डेक रिलेशन सिंटेक्स एरर तो ये देखते हैं वही तीसरी लेन वन टू थ्री तीसरी लेन तो इस पे क्या करना है हमें ये लगाना है सिंपल तो अब हम इसको रन करेंगे तो रन हो जाएगा ठीक है दोस्तों